På Grønningen i København står et monument til ære for komponisten Carl Nielsen. Skulpturen Musikkens Genius skildrer Carl Nielsen til hest som en yngling med sin panfløjte. Kunstneren bag var hans hustru gennem 40 år, Anne-Marie Carl Nielsen. Da Musikkens Genius i 1939 blev opstillet i København, havde indbyggerne i Nørre Lyndelse på Fyn længe kunnet glæde sig over deres mindesmærke over Carl Nielsen. Den 9. juni 1933, på Karl Nielsens fødselsdag, blev bronzemonumentet Fløjtespilleren afsløret ved landevejen mellem Odense og Forborg. Et monument over Karl Nielsen og hans barndom på egnen. Det står i dag kun få 100 meter fra hans barndomshjem, som i 1956 blev museum. I sit arbejde med skulpturen har Anne-Marie Karl Nielsen indfanget den sans for naturens musik, som kendetegnede Karl Nielsen. Fløjtespilleren har løftet hovedet fra sit instrument. Han lytter opmærksomt, mens han ser over mod de marker, hvor Karl Nielsen som barn selv gik og vogtede køer. Med sin fløjte omformer den lille gut naturen til musik. Og Anne-Marie Karl Nielsen er her inspireret af en af Karl Nielsens egne barndomserindringer om broren Sofus. Vi elskede at ligge ved siden af ham om søndagen under kirsebærtræerne bag diget udenom de to haver og så fik vi ham til at fløjte for os. Han kunne efterligne alle fuglenes stemmer, og vi kunne ikke blive trætte af at høre på ham. I monumentets sokkel sidder en portrætmedaljon med motiv af den voksne komponist. Og Anne-Marie Karl Nielsen forenede på den måde barnet Karl Nielsen, som tidligt fattede interesse for livets melodi, og den modne kunstner, der levede drømmen ud.